नई विंडो ओपन होगी और ये जो है लिस्ट ऑफ कंपनीज की है ठीक है ये क्या है लिस्ट ऑफ कंपनीज की है और यहां पर आप कंपनी में स्विच कर सकते हैं ठीक है यहां पे आप कंपनी में स्विच कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप तो यहां से देखिए मैंने प्रेस कर दिया खुल रही है लिस्ट ऑफ कंपनीज लेकिन तीनों के अपने अलग-अलग मायने हैं जैसे केवल थ्री प्रेस करेंगे तो आप चेंज कंपनी के लिए इसे बटन बोला जाता है ठीक है इंटरव्यूज वगैरह में अगर आप जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ठीक है अगर आप स्विच कंपनी करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F3 कर लीजिए और अगर आप कंपनी को शट करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए कंट्रोल F3 हालांकि विंडो तो एक ही ओपन होगी लेकिन तीनों ही का अपना अलग-अलग मतलब है ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video